Hey, laat me je introduceren in onze unieke manier van werken. We werken niet voor jou, maar samen met jou. Je op een optimale manier laten feedback geven is daar een cruciaal onderdeel van. Ons Epic Review platform is efficiënt, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Bij elke oplevering ontvang je een veilige link. Je hoeft dus niet te wachten tot de bestanden zijn gedownload. Op dit platform kan je jouw video in real-time bekijken en dan meteen feedback geven op het beeld zelf. Wil je graag andere mensen betrekken? Geen probleem. Jouw collega's, familie of vrienden kunnen allemaal reageren via dezelfde link. Slaap er een nachtje over. De hersenen verwerken je creatieve processen vooral tijdens je nachtrust. Is je opmerking klaar? Vergeet dan zeker niet op send te klikken. Het wordt aan de lijst toegevoegd en is meteen zichtbaar voor ons team. Pas de status aan als je klaar bent met het ingeven van je opmerkingen. Kies Needs Review als er nog opmerkingen zijn. Dan weten wij dat we weer voor jou aan de slag kunnen. Als er iets niet duidelijk is, dan nemen we snel contact op. Ben je tevreden van het resultaat? Verander de status naar Approved. Samen werken we naar jouw epic resultaat. Let's do this together.